Takže čus je asi na neděle. To je JK Feratus, který se přibližuje Feratě, Feratě na pastýřskou stěnu. Šupy, hupy, rupy, tak to tam vyvalíme jakudy. Ty vole, to jsou odvážný směry tam tím komínem. Tam byl v most, ale na to jsme krátký asi. Řekněme, mi, jak se ti to líbí tady. Dobře. Je to těžký? Mravní, <laughs> vý... Mravní výchova. No já už to tam má H, o, jasně, už to tam vyšel. No. Takže zápis tady máme, řekni sír. Jak se ti to tady líbí? Dobře. Hele, tady máme zámek. Jak se jmenuje tady ta řeka velká? A ta malá? Ploučnice. No, hezký Kuba, no. Nádherný. Kdyby se tam každý psal takhle, tak tam... Je to tam. Je to. Tak to bylo svěžný tohle, to se mi líbilo. Tak jaký to bylo, Bobe? Dobře. Bylo to těžký? A jsi spokojený? A musíš jíst, jíst víc masa, aby si měl větší sílu. Musíme jít potrénovat, tady to, tady to byl fičák, vole. Na to, že, na to, že jsme na to naběhli vlastně z ničeho.